Paris-Bordeaux, un grand cru. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome on board your captain speaking. We are really ready for departure. Paris-Londres, c'est royal. Paris-Genève, ça ah, ressemble peu d'or.